Hii ni sehemu ya pili kuhusiana na vidonda vya mdomoni. Mimi ni Anatoria Gabriel, kuna Dr. Ayubu Msalilu ambaye anaenda kutupa ufafanuzi kuhusiana na mara baada ya mtu kupata vidonda hivi anatakiwa kufanya nini ili asiendelee kudhurika. Kitu cha msingi, unakwenda hospitali. Hospitali tunaweza tukakupatia dawa za kuweza kupunguza maumivu au ukapaka mafuta ya kuweza kusaidia kuviondoa, lakini kitaalamu ni kwamba huwa vinaweza kujitokea vyenyewe endapo kinga yako ya kawaida na haujapata upungufu wa kinga mwilini au virusi vya upungufu wa kinga mwilini VVU na kadhalika, lakini pia kama kama hauna changamoto yoyote huwezi kupata shida yoyote lakini je ni inaweza kuleta madhara gani makubwa baadaye ni kwamba inaweza ikasababisha maambukizi ya macho au eye infection hivi virusi vinaweza kwenda kwenye macho kwa sababu rahisi kuweza kugusa kushika jicho lakini pia hivi kwenye jicho kama kinga yako ya mwili sio nzuri inaweza ikaathiri ile kolonea sehemu nyeusi ya jicho na mtu akapata changamoto baadaye lakini kuna wengine wanapata sehemu za siri vidonda hivi vinaitwa genitosores ambavyo vinaweza vika kutokana kutoka kwenye engo ya mdomo vikaenda mpaka kwenye maeneo ya sili, lakini pia kuna watu wengine ambao wanaweza wakapata matatizo kama pia kinga zao za mwili zimepungua sana. Kwa mfano watoto wadogo wanaweza wakaathirika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kinga zao za mwili zinako bado hazijajitengeneza, especially wale ambao wako chini ya miezi sita. Ah, wanaweza wakapata homa kali, wakapata wengine degedege na kadhalika. Watu ambao kinga zao zimekwisha kupungua, nimekwisha kuelezea lakini kuna watu ambao wana mzio wale ambao wana mzio wa kuvimba na kadhalika, wanaweza wakapata vidonda, vidonda hivi kirahisi. Na tunawezaje sasa kuzuia kupata vidonda vya mdomoni? Namna ya kuzuia, epuka kuwa kiss au kuwa busu watu ambao huwafahamu au una uhusiano nao, lakini pia kufanya mapenzi kwa njia ya mdomo na mtu ambaye ana vidonda hivyo. Uepuke kuweza kushiriki mataulo, vitu vyenye ncha kali na kadhalika, hata hizo lip balm ambazo dada zetu wanatumia, lipstick na kadhalika. Usipende kuazimana na mtu mwingine kusemeza kuletea magonjwa haya, lakini pia jitahidi kuweza kuosha mikono yako mara kwa mara kama una ugonjwa huo, na usiguse macho pamoja na sehemu zako za asili kwa sababu zinaweza zikaenda huko. Lakini pia kama umekwisha kupata, usijali, tutaweza kukusaidia kupata matibabu endapo umekwisha kuwa navyo. Yes, ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako. Endelea kutufuatilia kwa maana ya kusubscribe kwenye chanel yetu ya YouTube inafahamika kama Daktari Kiganjani, lakini kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, Facebook, Instagram Instagram pamoja na TikTok to kule, ili kupata updates mbalimbali. Tunafahamika kama daktari underscore kiganjani.